Obrót! Ewa, obrót! No dawaj, no patrz na ten ciuk! No patrz! Nie nie, zobacz. Вот где-то круглые, как круглые. Паш! Ну, Паш! Желательно. Тайком. А. Давай! <laughs>

Nie cało mnie! Co, no, całuje cię. Co? No, no, ja cię wsunę. Brawo! Brawo dla was! Normalnie mówię. I tak to jest mój ostatni. Całunek, całunek, dalej! Normalnie! Ach. Nie zmuś się tylko. Dobra, dam ci pokój. No czujesz się? się.